मेरे प्यारे भाई जनाब एहसन शाहिद जो कि बहुत अच्छे दफ ऑपरेटर भी हैं और तबला भी अक्सर आपने उनको बजाते हुए देखा होगा और ये ख़ुद भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे और टैलेंटेड पर्सन है अल्लाह पाक इनको दारैन की नमते ताफरमाए फरमाए तो मैं बड़े प्यारा कलाम बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रहा हूँ और इन एहसन भाई हमारे साथ देंगे इन और आप अपने कमेंट से मुझे आगाह करेगा कि इसको शेयर कीजिएगा उस चैनल को शेयर करके जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करवाइएगा आइए कलाम पेश कर रहा हूँ समाप्त कीजिए <clears throat> सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनो जे मेरे ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਲਾ ਸੁਣੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਖੜੇ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਖੜੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਲਾ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ मदीने में भी आया रसूल ला जया खोते जया खोते जया खोते जया खोते मदीने में भी आमाया रसूल ला सुनो ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਚਾਏ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬੜਾ ਚਾਏ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੀ जे आवो ते जे आवो ते कमली वाले आका जे आवो ते मैं पल काते जे आवो ते मैं पल काते बिठावा या रसूल जे आवो ते जे आवो ते जे आवो ते जे आवो ते मैं पलकां ते बिठावा या रसूल ला सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनो जे मेरे या रसूल अल्लाह